本当なくて申し訳ありません私たちは栃木県は小山市からやってまいりました新芸組アクトと申しますよろしくお願いしますお客さんはっきり言いますね私たちよさこい踊りは下手くそですイそして会場祭りを盛り上げることはどこのチームにも負けません さんに楽しんでいただければという愛の手をしてまいりました皆さん日本代表の応援ってご存知ですか皆さんまだ日本チャチャチャ日本チャチャチャですあれ私もじりましてよさこいチャチャチャってやらせてもらってますちょっと音配色練習しますよせーのよさこいよさこいよさこい トの方と中ほどにあります一緒に予測をい聴かせてくださいまた今回の曲にはですね途中に万歳しましょうっていう振りがありますちょっとやってみますよせーの手を挙げてはい手を挙げてはいみんなで一緒に手を挙げてはい手を挙げてはい手を挙げてはいみんなで一緒に手を挙げてはい曲が途中から速くなりますそれを一緒に楽しみながらまりして 新人でなくても新しいメンバーが続々と増えてまいりまして、ねえー、今日もぞろぞろと人数いますけれど、えー、精一杯ですね会場を盛り上げていきますので一緒に楽しんでいただければ幸いでございますね最初からね手拍子もありますからぜひね一緒にやっていきましょうじゃあ踊り子気をつけ見ていただくお客様にツ だいた並びに参加していただいたお客様に感謝気をつけレッありがとうございま